Шуның өчен аңлатканда, әлбәттә, җиңел түгел, аңлатабыз матди булган нәрсәләр белән. Шуның өчен без мисал китергән идек. Пәйгамбәребезнең рухын аңлатканда шикәрнең барлыкка килү белән китергән идек мисал. Аларның рухларыннан Аллаһка ышанмаган кешеләрнең рухларын һәм дә шулай-шулай таш һәм үләнгә кадәр. Бу матди булмаган нәрсә. Шуның өчен мисал китердек шикәр белән. Әйттек, ничек ки шикәр ясаган вакытта иң әүвәл алына үлән яки әйтик чөгендер яки тростник шушы үсемлектән иң әвәл барлыкка килә су сок аннары кайнатып Тагы кайнатып, тагы кайнатып һәм тагы берничә тапкыр кайнатып, төрле маддәләр барлыкка килә. Һәм дә без шуны әйткән идек, иң әүвәл шушы сок булган вакытта, ул сокта Нәрсәдер күренә иде. Ә нәрсәдер күренми иде. Тик кайнаткач, кайнаткач, кайнаткач кына күзгә күренә башлый әүвәл күренмәгән матдәләр. Шуның өчен без әйткән идек, ничек ки күз белән шушы сокта булган һәм шикәрне күреп булмый, һәм дә Кара төс анда бар. Кайнаткач, кайный, кайный ул күренә башлый. Ләкин әүвәл күз белән күреп булмый. Шулай ук аның татлы икәнен дә күреп булмый. Кайнаткач, кайнаткач кына шикәр хәленә килгәч кенә ул татлы шикәр булганы күренә башлый. Шуның өчен без әйткән идек, пәйгамбәр рухыннан бөтен рухлар барлыга килде. Һәм дә нәтиҗә эшлибез. Пәйгамбәрнең рухыннан нәрсә нәрсә барлыга килә, алар барсы да шушы рухта бар. Һәм әлбәттә сорау туа, пәйгамбәр рухында Гел яхшы сыйфатлар гына булырга тиеш. Ә без бит әйттек, һәм гөнаһлы мөселманнар, һәм кәферләр, һәм монафикълар, хәтта җеннәр, шайтаннар да шушы рухтан барга килә дигәч, сорау туа, алай буламыни дигәч, бераздан аның җавабы да бүгенге вәгазебездә киләчәк. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Безнең бүгенге һәм алдагы вәгазьләрдә дә ике галәм хакында сүз бара. Беренче галәм күзгә күренмәгән. Рух галәме. Рухи мәсьәләләр. Рух галәме. Икенче галәм ул нәфес галәме. Шуның өчен без әйткән идек хәдис. Субхана ман җама'a зиддәйн. Пактыр ул зат, Шундый бөек зат кем? Ике капма-каршы булган матдәне кешедә барлыкка китерде. Берсе булды рух, берсе булды нәфес. Шуның өчен нәфес ул матди, рух ул Мәгънәви. Русча әйтсәк, рух, получается, дух, мәгънәви, не материальный, дух не материальный, ә нәфес, русча әйткәндә душа ул матди, ягъни материальный. Шуның өчен бездә ике нәрсә бар. Берсе матди, материальный, берсе мәгънәви, нематериальный. Шуның өчен без сүз алып барабыз шушы мәгънәви рух хакында. Тик аны аңлатыр өчен китерәбез мисал шикәр белән, чөнки матди булмаган әйберне аңлатырга җиңел түгел. Чөнки ул материальный түгел. Шуның өчен аңлатырга да, әлбәттә, җиңел түгел. Шуңа китерәбез мисал шикәрне. Шуңа без нәрсә әйттек? Шушы шикәр барлык килсен өчен иң әвәл алына аның шушы үләненнән чөгендер мул, тростник мул сок алына. Һәм шул сокка караганда Без аны кайнатмыйча төрле химик йогынтылар ясамыйча аңарда нәрсә бар без күрмибез. Шуңа моңа әйтәләр реакция дип әйтәләр. Ягъни кайнатып, башка төрле эшләр эшләп, реакцияләргә кертеп эшләнелә төрле матдәләр. Һәм шикәр, һәм карамель, шоколадларда бар. Аны рожонка кайната-кайната. Шулай ук теге нәрсә диләр, петишок диләр, кызыл төстә. Алар барса барлык кирәк шикәрдән. Тик иң әүвәл без ул сокны алсак һәм карасак, анда болар берсе дә күренми. Менә бераз аңлый алдыгызмы? Төшенә алдыгызмы? Нәрсә аңлатканны? Бу, әлбәттә, бик тирән тема. Моны кемдә әйтергә мөмкин, сөйләргә кирәкме дип әйтергә дә мөмкин, ләкин моны сөйләмичә, моны аңларга тырышмыйча яшәрнең мәгънәсе бармы? Әгәр дә без белмәсәк, нәрсә ул безнең рухыбыз? Нәфесне без аңлыйбыз, без аны көндә сөйлибез. Менә нәпсе котыра, нәпсе зур, нәпсе туймый. Ә рух хакында кем сөйли? Әйтер, әлбәттә әйтергә була, бу тема бик тирән тема. Монда сөйлән, сөйләнмәскә тиеш. Ә кайда сөйләргә, кайда аңлатырга? Һәм дә аңлатырга иртә дип әйтергә дә бәлки мөмкиндер. Ә кеше бу яшьтә ишетмәсә, иртәгә соң булса? Бәлки бүген ишетер, бәлки аңнарга ният кылыр, бәлки ниятенә күрә бер үзгәреш булыр, бәлки. Шуның өчен дәвам итәбез шушы мәсьәләне чишәргә. Димәк, без кешеләр бездә бар ут 36 да 6 су безнең гәүдәдә бар һава бар безнең гәүдәдә һәм дә җир бар 4 матди 4 материальный әйбер шуның берсе ул ут Утның бар сыйфаты ул җылы. Шушы ут аркасында без бер-беребезгә җылы карыйбыз. Тормыш иптәшенә, балаларга, ата-анага, хайваннарга, хәтта үсемлекләргә дә. Шуның өчен кемнең уты бар, ә кемдә ут юк, үлгән кеше дә юк. Шуңа кемдә ут бар, ягъни кеше, аңарда бар сыйфат нинди җылылык. Бу каян килә? Уттан килә. Ләкин бу утның икенче ягы да бар, икенче сыйфаты да бар, ул да булса көчләү. Яки икенче телдә әйткәндә, залим. Шул ук җылы булган сыйфат, икенче ягы да ул залим. Шул ук кешегә дә, үсемлеккә дә җылы караган кеше шушы ук сыйфат аркасында ут белән аны җәберләргә дә мөмкин. Үсемлекне Утап ташларга да мөмкин түтәлдән. Кем нинди мөнәсәбәт белән эшли. Болар барысы да ут сыйфаты. Шуның өчен утның иң югары сыйфаты ул иң югарыга кем аны үстерә, тәрбияли, ул нәрсә эшли башлый? Җәберли башлый. Шуңардан да аңлашыла ки, иң беренче безнең мисалыбыз ул да булса шайтан, уттан булды. Сорау. Аңада җылылык бар идеме? Бар иде. Җылылык нәрсәнең сыйфаты? Ут сыйфаты. Ә ул нәрсәдән килә? Мөхәббәттән килә. Аллаһны яраттымы? Яратты. Ничек яратты? Күп яратты. Хәтта җирдә сәҗдә эшләгән урын әйтелә китапларда. Менә кайда аякны бассак, шунда шайтанның сәҗдә эшләгән урыны дип әйтелә. Дөньяда бер урын юк ки, бер җир юк ки, кайда шайтан сәҗдә эшләмәде. Бөтен урынга сәҗдә эшләде. Ни өчен? Яратты Аллаһны, мөхәббәте булды. Каян килде? Уттан. Ләкин утның ике сыйфаты бар дидек. Берсе җылылык, җылы, бу да мөхәббәт, мөхәббәт Шушы ут килә мөхәббәттән. Аллаһ Тәгалә иң әүвәл Аллаһ Тәгалә үзе яратты. Безне, кешеләрне, шайтанны, җеннәрне. Шайтан әүвәл бит җен иде. Азазил дигән, ул аны яратты. Яраткан сәбәпле дә килде ут. Шуңа утның мәгънәсе дә ул мөхәббәтнең бер камыры дип әйтик. Мөхәббәтнең камыры ул ут. Ләкин шайтан бу утны күп кулланып, ярату сыйфатыннан, җылылык сыйфатыннан китте залим ягына. Залим булды, Аллаһка каршы килде. Икенче безнең сыйфатыбыз уттан башка ул да булса безнең туфрак. Безнең икенче сыйфатыбыз туфрак. Безнең гәүдә туфрактан эшләнгән. Без аны күп әйткән идек, шуңа без ашыйбыз икмәк, икмәк ул бодай, бодай ул үлән, үлән ул җирдә үсә, димәк ки без ашыйбыз җир. Эчәбез чәй, чәй ул нәрсә? Чәй үлән кайнатылган, карайган, ләкин ул барыбер үсә җирдә, барыбер кыска әйткәндә ул җир. Без эчәбез чәйне сөт белән, сөт каян килә? Үләннән, үләнне кем ашый? Сыер. Үлән кайда үсә? Җирдә. Барыбер җир. Шуның өчен безнең гәүдә ул тора җирдән, тик җирне ашый алмыйбыз, ләкин җирнең үзгәртелгән, матурланган һәм дә тәмлеләнгән ак сөт шәкелендә, икмәк шәкелендә без аны ашый алабыз, ләкин ул барыбер асыл җир. Җирнең сыйфаты ул тыгызлык. Ничек менә өстәл тыгыз, анда йомшак су шикелле кулны тыгып булмый, ул каты. Җирнең дә сыйфаты шундый. Ә җирнең камыры дип әйтик, утның камыры ул мөхәббәт дидек, ә җирнең җирнең камыры ул Түбәнчелек. Шуның өчен хайванлар җирдән бик түбәнче һәм дә бик ничек әйтергә скромный һәм дә бик аста. Мәсәлән, Сыер ашап торса, килеп аны кусаң, ул китә. Син кем әле монда мине куасың дип сыер әйтми. Не? Түбән. Аңарда бу сыйфат бар. Ләкин бу ут шикелле, утның да ике сыйфаты булды. Җылылык һәм дә Залимлык. Берсе җылы, берсе яндыра. Ике сыйфаты бар. Җирнең дә ике сыйфаты бар. Берсе түбәнчелек булса, икенчесе ул да наданлык. Җир ул наданлык. Чөнки аяк астында түбән аңгырда наданлык бар. Шуның өчен дә хайваннар шушы дәрәҗәдә яшәгәннәр өчен алар һәм надан, һәм түбән. Бер качан да мәсәлән кәҗә сыер сарыкка сары эшләп бирсәң, алар бер качан әйтмәсләр. Ние сары минем Глинадан, Әйдә, черепицадан яса, дип әйтмәс, чөнки ул түбән һәм дә надан. Димәк, бездә ике сыйфат бар, һәм ут, һәм җир. Сыйфат кына түгел, ә матдә. Бу безнең асыл. Шуның өчен ничек ут белән кем Кайсы якны ала? Ут белән залим тарафын ала. Шайтан кебек һәлак була. Туфракта да кем наданлык тарафын ала, ул да һәлак була. Ләкин без бит әйтәбез нәрсә хакында? Рух хакында. Әйттек, рух ул матди түгел. Шуңа аңлатырга Шушы шәкелдә тырышабыз. Димәк, ничек ки без шикәрне алдык, мисал әйттереп, һәм әйттек, шикәргә караганда, иң әвәл нәрсә дидек, шикәрнең сок бар. Сокка караганда ул үтә күренмәле һәм һәм дә ул төссез, бераз аграк төстә, ул сок. Ләкин кайната, кайната, кайната, кайната, ул карая, карая, әйләнә шушы без яраткан шушы петишок дип әйтәбез бит инде, кызыл. Тана кайнатса кара, карарак була. Элек кашык белән газда эшләгәнегез бар, белә, шикәр куеп, бер тамчы су кап-кара була, аннары суырып биресең. Ләкин шикәр килде кайдан? Соктан. Сокка караганда Без күрмәсәк тә, ләкин анда кара сыйфат бар. Без күрмәсәк тә, ләкин үтә күренмәслек һәм дә татлы, баллы булган шушы сыйфатлар анда бар. Күрмәсәк тә, алар бар. Менә инде кеше туфрактан барлык килә шушыны аңлата. Миңа карап намаз укырга нинди сыйфат була? Миңа күчәргә туры килә инде. Болай бит булмай. Җир сыйфаты бар, гыйлем сыйфаты да булырга тиеш. Ярар инде. Нәрсә әйтәсең? Бу да бер хикмәттер. Димәк, берничә минутыбыз бар. Күпме тирәнгә чумып өлгерәбез. Димәк, без яшәгәч инде шушы дөньяда, ә безнең дөньябызда бар ике галәм, берсе матди, берсе мәгънәви. Берсендә Мөхәббәт, берсендә коллык. Берсендә гыйлем исә, берсендә татарча ничек белмим, русча берсендә знание, берсендә познание. Гыйлем ул факат башта гына була. Аска төште, калебкә керде, ул була уже познание. Берсендә берсе, икенчесендә икенчесе. Шундый ике галәм, матди, мәгънәви. Коръән, фарыз, ваҗиб, шуларны үтәргә Алла Тәгалә тәкъдим итте күкләргә, җирләргә, җиргә һәм тауларга, ләкин алар юк диделәр. Ни өчен? Чөнки күкләрне дип әйтәбез, бу Алла Тәгаләнең сүзендә аңлашыла, ул әлбәттә фәрештәләр. Ягъни күк дип әйтсә дә, уйламагыз, Аллаһ Тәгалә болытка әйтә, "Әй болыт, аласыңмы йөк фарыз үтәргә?" Юк, бу фәрештәләргә булды сүз. Ләкин фәрештәләр алар рухи. Аларда безнең кебек гәүдә юк. Аларда матди гәүдә юк. Алар тик рухи яктан гына барлыкка килгән, рух. Аларда булды нур, Үтә күренмәлек сыйфат. Ләкин аларда бер сыйфат булмады. Нинди сыйфат? Русча әйтсәк, ничек әйтергә? Безбашен дип әйтсәк микән? Мәсәлән, хайван ул шундый. Ул бара да бара. Шуңа фәрештәләрдә нур сыйфаты бар. Якты, нурлы. Ә хайванларда хайванларда нинди сыйфат бар? Көч, мөмкинчелек. Алар бик көчле матди җан ияләре. Фәрештәләрдә андый көч юк. Фәрештәләр алар Материаль түгел, аларда матди юк, аларда мәгънәви, аларда нур бар. Нур булды аларда, алар авырлыкны күрде, фарызны үтәргә, ваҗибны үтәргә, күрде авырлыкны әйтләр юк. Алмадылар. Вәл җибәл, Аллаһ Тәгалә тауларга дип әйтә. Моннан максат таулардан да хайваннар. Хайваннар әйтләр юк. Чөнки аларда көч бар. Шушы йөкне алырга. Алар көчле. Хә сыерга күпме төя өстенә, ул ташый. Пәйгамбәргә дә вахи килгәндә утырадыр дөя. Авыр вахи килә. Хәтта вахи ул матди түгел, ләкин барбер дөя сизде. Вахи ул нематериальный. Ләкин дөя барбер сизә, дөя бата комда. Ләкин хайваннарда көч булса да, аларда булмады нәрсә? Фәрештәнең сыйфаты, нур булмады. Аларда булмады шәрәф дигән сыйфат. Аларда әйтелер, алмыйбыз. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва хамалахал инсан". Бу әмәлетне алды кеше. Ни өчен? Иннәһу кана залумен җахул. Чөнки ул залимдер, җахилдер. Чөнки ул Җәберләүче һәм дә надан. Бераз кешене шулай борынны аска төшерә, ләкин моннан максат икенче. Аның өчен аят. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва лакад каррамна бани Адама. Дөрестә без Аллаһ Тәгалә әйтә, кеше балаларына бирдек Башкалардан дими, ә күпләрдән югары кылдык дип әйтә. Күпләрдән югары кылдык. Димәк ки, бездән башка тагын кемдер бар, кем безнең кебек шәрәфле, тик анда Алла теләй әйтми. Бөтенесеннән дә сезне югары кылдык дими, ә әлә кәсир, калганнарыннан дими, ә кай берсе. Димәк ки, безнең кебек кемдер тагын бар кебек сорау туа. Миммән халакна, без тагын Барлык китердек мәхлукларны, дип әйтә. Һәм нәрсә әйтә Аллаһ Тәгалә? Вә ләкад кәррамнә. Без, Аллаһ Тәгалә әйтә, кешене кылдык шәрәф иясе. Шуңа кеше үзен шушы хайван сыйфаты белән ул бара. Фәрештә сыйфаты белән ахырын күрә. Һәм шуңа да инде фарзаны, ваҗибларны ул үз өстенә алды.